de Traballo dixo no pasado pleno con motivo da interpelación que confía en que os traballadores galegos denuncien o impago dos seus salarios e o retraso no cobro das súas nóminas. Ademais, afirmou que o goberno galego vela porque se cumplan os dereitos laborais dos traballadores e estritamente a normativa e porque todos os contratos sexan exactamente tal cual foron firmados. Indicou a conselleira que durante o ano 2014 realizáronse 572 actuacións pola inspección vinculadas ao impago e retraso dos salarios. Eu entendo que 572 actuacións son máis que suficientes para que a Consellería de Traballo xa tivera actuado de oficio e non seguir relegándose as actuacións da Inspección de Traballo que non dependen da Consellería, sino que dependen do Ministerio. Porque a pesar da precariedade do mercado laboral galego, dos baixos salarios que hoxe ven na prensa, que siguen baixando en relación á media europea, seguimos perdendo capacidade eh, salarial os traballadores e traballadoras galegas en relación cos salarios de Europa, pero parece parece que eso non lle chega aos a moitos empresarios e empresarias galegas que ademais pretenden roubar desos salarios de miseria impagando os mesmos os traballadores. Hai empresas, ademais, que amparadas na inacción da propia administración estafan os traballadores e as traballadoras de diversas maneiras, sabendo que non vai ocurrir nada. Hai empresas que obrigan os seus traballadores e traballadoras a comprarse os seus propios uniformes ou non non lle pagan os descansos. Claro que eso, de eso sabe moito Sergas, porque tampouco lle paga os descansos os seus traballadores eventuais. Polo tanto, a empresa privada en gran parte copia o que fai a propia administración. Horas extras impagadas, impago dos desplazamentos entre centros de traballo, No anterior pleno, na miña exposición na interpretación, interpelación citei, entre outras moitas empresas que demen salarios aos traballadores, o Hotel Palacio de Sober, para o que o goberno do señor Feijó mobilizou en plena crise cerca de 4 millóns de euros en decretos e axudas, máis do 50% do total do proxecto. A promotora do hotel A empresa madrileña Albaer 98 adquiriu o Pazo de Sober en 2007 os pais da actual delegada da Xunta en Lugo e daquela alcaldesa de Sober, Raquel Arias. A comezos do 2013, a empresa solicitou un ERE temporal, pero dende o verano do verano 2014 o establecimento está pechado. Os traballadores do Palacio do Saber están sometidos a un ERES, pero a empresa non lles está pagando os salarios que lle debera según o comprometido o 1 de marzo na asignatura de ERE. Os traballadores cobraron, eso sí, a primeira parte en febreiro, pero dos cinco pagos que lle quedan, ainda siguen sin cobralos. E eu me pregunto, en ese discurso o pleno anterior da conselleira de que velaban polo cumplimento da normativa, que a xunta velaba porque os traballadores cobraran os seus salarios. Donde está a actuación da xunta en relación ao Hotel Palacio de Sober? Que fixo a xunta? Ademais de darlle diñeiro e ter un gran negoción para un cargo do Partido Popular coa súa venda, cal foi cal foron as actuacións da Xunta en relación a isto Que seguimento fixo a Xunta dese diñeiro que investiu no Hotel Palacio de Sober E que aquí ocurre con alimentos lácteos, con tesolar, é dicir, levamos falado en, este, en esta Cámara de empresas e empresas que recibiron axudas públicas e que ao cabo do pouco tempo acaban despedindo os traballadores sin que a xunta faga nada para impedilo, nin sequera para resarcirse desas axudas que incumpliron co, coa creación e mantemento do emprego. Pero tamén é unha realidade hoxe que nas empresas, en moitas empresas, tanse contratos a tempo parcial para realizar unha xornada maior que chega a duplicar o tempo eh, que, que consta no propio contrato. O descenso do paro do mes de marzo pon en evidencia o tipo de emprego que se está creando. Despois de moito rebumbio e de moitos aplausos na prensa e grandes eloxios polo ben que nos iba a economía galega e o descenso do emprego, cando analizamos, comprobamos que o emprego que se, prega, que se está creando é precario en sectores de baixo valor engadido, como o comercio, a hostelería ou a construción, que crean empregos inestables e baixos e con moi baixos salarios. Necesitamos crear industria, necesitamos apostar pola industria, necesitamos apostar pola tecnoloxía, polo investimento en I máis D máis D. Sí. O sector servicios e a construción non van dar solución aos problemas laborais e aos problemas económicos e de necesidade de desenrolo do noso país. A metade dos afiliados por conta llea teñen un, contrario, un contrato precario, temporal ou a tempo parcial. As empresas que teñen feito dos atrasos e impagos algo frecuente nos últimos anos van dende microcompañías do sector servicios ás grandes contratas da administración que gañan concursos públicos con ofertas a baixa. A Administración paga cantidades millonarias, pero as empresas que xestionan o servicio non pagan os seus traballadores e traballadoras. 240 traballadores e traballadoras víronse afectados en 2014 por impagos en distintas concesións administrativas, entre as que xa citábamos na interpelación, ademais do Hotel Palacio de Sober, o Grupo Pazos, que leva varias piscinas públicas, Linorsa, Cleanet, clece a rede, eh, a rede galega de quioscos e podíamos seguir e seguir. Como respondeu a Xunta ante todos estes casos citados? Con mutismo, alegando, como sempre, que non é da súa competencia, porque para este goberno, cando unha empresa concesionaria rouba aos seus traballadores, non é un problema de incumplimento do contrato que a empresa ten coa propia administración, non. Se convirte nun problema dos traballadores coa empresa concesionaria. Polo tanto, está claro que o que hai é unha forte aposta por eh, mm, protexer as empresas que incumplen a legalidade e así tamén a parte de deixar desprotexidos os traballadores se desprotexen as empresas que con moito traballiño cumplen a legalidade e as cotizacións á seguridade social. Así é como vela o Partido Popular polos dereitos dos traballadores e das traballadoras. Moitos destes traballadores ante o impago dos salarios continuado durante meses, pero que ademais lles obliga a facerse cargo dos gastos do desplazamento dos seus domicilios ata o centro de traballo, acaban por pedir a conta e marchar, porque ademais é que a legislación tampouco que favorezca moito máis os traballadores, posto que en caso de que demande por impagos, eh, no, a, o empresario non pague, o único que lle queda vai ser o camiño do desemprego. Estas situacións crean graves situacións de precariedade non só pola perda do traballo, sino tamén pola pobreza que crea posteriormente o ter menor prestacións eh, por desemprego, menor prestacións por xubilación. mentres o empresario, ademais de solucionar un problema pagando menos por unha xornada completa ou pagar en relación a un contrato a tempo parcial, se garace tamén unha menor indemnización. Por iso, en esta moción, instamos ao Goberno do Estado a transferir á Xunta de Galicia a competencia executiva en materia de traballo e relacións laborais que en todo caso debe incluir as relacións laborais e condicións de traballo, a negociación colectiva, a potestade sancionadora das infraccións na orden social no ámbito das súas competencias. Dous, instar ao Goberno do Estado a transferir á Xunta de Galicia a competencia executiva sobre a función pública inspectora. A tal efecto, o personal funcionario da Inspección de Traballo dependerá orgánica e funcionalmente da Xunta. E tres, o Parlamento de Galicia insta a Xunta a excluir dos procesos de selección e contratación de empresas e servicios de Administración Galega por un período de dous anos aquelas empresas condenadas por delitos contra os traballadores ou que empregaran fondos públicos para fins distintos dos que lle foron adxudicados. Esperemos que en esa propaganda de transparencia, en esa propaganda de apoio aos sectores e as empresas que cumplen a legalidade, en esa propaganda de apoio aos dereitos dos traballadores e das traballadoras galegas, o Partido Popular teña ben aprobar esta moción e por unha vez por unha vez, asuma a súa responsabilidade do goberno e reclame competencias para poder gobernar. Nada máis. Moitas grazas.